tiña razón a argumentación que dixo, dixo, isto foi un error porque o único que conseguiu Putin foi fortalecer a OTAN. Vale, eso é verdad. O único que conseguiu Putin foi fortalecer a OTAN, e salí todo mal. Oiga, pero se non sei, un intelectual ético non se pode quedar. Eso. ¿eh? Tiene que decir además que moralmente es una vejación atacar a población civil, invadir un país. Tiene que condenar porque es un referente moral. No se puede quedar solo en el análisis intelectual a quién favoreció esto, a quién perjudicó, porque hay millones de víctimas. No es decir, va, esto fue malo para la OTAN, y si hubiera sido bueno, entonces era bueno. O sea, si, le hubiera salido bien a Putin la jugada, entonces estaríamos diciendo, mire que esto fue que jodió a la OTAN, aunque dejara riadas de millones de, de miles de muertos. No, intelectual, moral, antes de ser de izquierda, de derecha, medio pensionista o que sea, tiene que ser un referente también para a sociedad civil E decir, me niego a esto, como se negou Chorsky cando a guerra de Vietnam. Me da igual se teñen razón os do norte ou do sur, non podemos ir ali a meternos en esa mierda. Punto. Isto é o que ten que facer desde o meu punto de vista, intelectuales éticos. O intelectual, intelectuales, referentes para a sociedade. Que pasa? Eu creo que cada vez existen menos. Uns porque xa non os hai, os novos non os hai, lamentablemente, e os, os vellos, que dicir os vellos, os de trasectoria, como Chons, que o Aventura e tal, eu creo que están atrapados tamén por os seus seguidores. Porque no fondo non queren decir algo que poda eh, molestar aos seus seguidores. E un, un intelectual ten que molestar a veces aos seus seguidores e dicir, pois non, esta vez foi Rusia e non foi la otra, contra de Carlos de Arroyos. Que non, esta vez non, sempre somos nosotros, pero esta vez curiosamente non. Entonces, <laughs> esta vez non toca isto. Toca denunciar isto Mira, perdona un momento. Mm, Cando falache ao principio da túa disertación, mm, que dixeche mm, mencionache a incompetencia dos políticos non? dos actuais efectivamente hai aquí unha crisis que é onde están os intelectuais tamén, sin, sin, sin pretender misturar. E, entón, e referíndome ao que dicía tamén Evaristo, ao o que tú mencionabas de, de, do caldo político, por que cambia por que cambia eso, que non foi solamente en Ribeiro, que ao principio toda a prensa, a televisión, pois, a invasión de Ucraína, tuvo exactamente a mesma resposta que as primeiras reaccións contra a guerra de Irak. Pero durou moi pouco. Entón, o que me pregunto é, vivimos un mundo de propaganda onde os medios de comunicación utilizan, verdad, e, e, e terxiversan e fan... E a, a masa, na cual eu me incluyo, imos por onde nos marcan, porque, a ver, solamente logramos ver a punta do, do, do, do iceberg, pero en canto empezas a... E entón a xente eu creo que tamén está moi desfortada é moi porque tú estás falando dun, dunha parte moi importante que é a intelectualidade. Eu tamén me pregunto, fai moitos anos, onde están os intelectuais? Non, a ver, onde están? Porque ou desapareceron ou, ou, ou, ou se fixeron insensibles ou, o que pasa. Pero eu pregúntome tamén, a ver, os, os, os, os problemas políticos internos, que tú tamén mencionabas, tamén fluyen, non? Porque aquí hai un cacao, hai, hai, hai un cacao que non sabe... Eh, por un lado, as, as, as institucións que se están desacreditadas e que se hai uns políticos que queren... A... Entón, a, a, a que atendemos? Sabes? Hai un follón armado e un desnorte que o, o, o paisano... Nosotros falábamos fai moitos anos aquí para enterarte de algo que afecta pois, a un concello pequeno como pode ser Ribadeo, tens que ir verdad, a, a, ao último mural onde está ali eh, en letra moi pequeniña e tens que enterar que van facer un edificio de 40 pisos aí, aí no... é, dicir, é moi difícil mobilizar hoxe en día, sempre o foi, pero hoxe en día Encendes a televisión, 40 canais, os veo. Que pasa? E o que tú falabas antes de, de, de, de Sudáfrica tamén, decir que o proceso sudafricano foi moi importante e moi sutil, e é verdad que houve violencia armada ao principio, pero unha vez, que era o que perseguiu Mandela desde o principio, claro, instalar unha democracia, porque si se logra instaurar unha democracia, como 25 millóns de negros, de personas de raza negra que van a, a, a ganar, e a unha minoría de 5 millóns de blancos, como había no ano 75 en Sudáfrica. Sabes? Sí, Entón, bueno, eu estou che de preguntas, de dúbidas e de, no, pero... e de follón mental, eh? O sea, o digo por... por... A ver, eh, eh, a ver, que ti abres outros debates que es tamén sobre a crise da democracia, o papel da sociedade civil na democracia, que abre moito debate. Pero, a ver, eu, eu así como creo que eh, o populismo, e me da igual que sea de izquierda ou de dereita, o populismo en general, intenta dar soluciones simples a problemas complexos e non se pode. Tamén é verdad que a veces nos enredamos eh, en, en, en o que decía ao principio, no periférico. Hai, eh, ahora non se usa este término, non? pero eh, cando estaba de moda o marxismo, <laughs> no? cando estaba de moda o marxismo, cando éramos jóvenes, se decía, ¿cuál es la contradicción principal? Claro, esta era la, la frase clave, ¿no? vamos a la contradicción principal. E a, a, a mí contradicción principal en este mundo, claro, eu, podo, eu son dos máis críticos que as democracias liberales, dos máis, sobre todo coa súa degeneración nos últimos tempos, non? como se utiliza por parte do poder e dos medios de comunicación a manipulación de masas. vale, que pode ser moitísimas. Pero que eu non apoio a democracia española ou americana ou francesa ou tal, porque crea que é o goberno de la mayoría. No, a mí me da igual. Para mí a democracia non é o goberno da maioría. Home, claro, a maioría debe de gobernar, para eso gana, non? Para mí a democracia é o respeto ás minorías. Para mí eso é. Eu, eu defendo esta democracia non porque crea que os políticos son buenos, tengo una imagen de ellos nefasta, de todos. No, pero sé que puedo vivir en un sitio donde van a ser respetados mis derechos. Aí va a haber unha certa cobertura social susta. Non vou a ser preso por as miñas ideas por pola miña opinión, salvo raras excepciones que tamén pode ver, eh, etcétera, etcétera. É dicir, que eu me me sinta cómodo a pesar de sentirme minoría, un certo, unha certa comunidad social. Eso tamén é que hai un equilibrio de poderes, que hai contrapesos. Tá? E entón, aí, claro, cando falamos dos contrapesos, sempre nos ven a cabeza eh, a separación de poderes, non? que agora está moi de moda, o legislativo, o executivo, o judicial, non? porque eh, a, a, os contrapoderes na democracia tamén é o papel da sociedade civil e o, e o papel da prensa e outros papeles. Pero en este caso que apuntabas ti a sociedade civil, claro, porque en todo o ejército, vamos a la, a la imagen militar, en todo o ejército hai comandante, el cabo, el no sé qué tal, y los soldados. Y, y os partidos y a esquerda social tamén funciona algo así. É dicir, bueno, hai a estrutura, a cúpula tal, e logo as bases. E moitas veces chegamos a un grado de, de, de docilización da sociedade civil que a sociedade civil só responde a unha llamada eh, piramidal desde lado. Entón, cando se desinflan as movilizaciones? Pois pues cando a estrutura dice, non toca, Y las bases, en vez de tener su propia autonomía y decir, sí toca, dicen, bueno, pues no toca. Lo dijo Pedro Sánchez, lo dijo Pablo Iglesias, lo dijo Feijóo, tal, no toca. Entonces se desactiva la sociedad. ¿no? Y eso es no un problema de los políticos, aparte que sean malos o vos, que son nefastos. Eh, o problema é da sociedade civil que foi desestructurándose de tal forma que se desactiva no momento que alguén lle di hai que desactivarse, no toca. E cuando le dice, toca, ahora toca, Entón, toca. Entón, para min ese é o, é, é o, o, o, o gran problema. Ahora, non nos, a ver, volvemos ao principal. Non nos confundamos. Aquí lo principal, lo que se, o que se está debatindo en Ucrania non é se si Rusia anexiona a Ucrania, se os ucranianos son neonazis, nunca vi neonazis poñendo cada vez que liberan un sitio unha bandeira europea, pero bueno, é igual. No, ese non é o debate. O debate é que detrás de eso estaba en unha confrontación clara entre democracia e novos totalitarismos. E Rusia non é o peor de todos. Né? ¿eh? Rusia simplemente é o matón degradado de todos. Tamén o conflito que estaba en este momento é China e Estados Unidos, como os dous polos principales desa contienda. E ante esa contienda no vale decir ¡Ay, que malos son los dos! No, oiga, hai que elegir trinchera. Volvendo al símil militar. Hai que elegir trinchera. Por usted que quere vivir en estas democracias que usted di degradadas para renovadas e radicalizadas ou quere vivir nun estado totalitario tecnificado donde hasta te meten na cárcel por ir cun papel en blanco es que ahora xa te meten na cárcel por ir protestar con un papel en blanco que xa a cosa en 20 años eh, que non é unha coña es decir, estos, eh, bueno, o Irán donde xa simplemente xa te cola un pino por movilizar bueno. entón, para min ese é o contradicción principal e a partir dai eh, unha segunda deriva. Non nos tampouco desenfoquemos, a ver. Claro, o poder, o poder, da igual, de esquerda, da dereita, o poder ten capacidade para desactivar certas cousas, pero non todas. Eh? Es decir, por eso decía, a opinión pública non é moi diferente a la realidad Hai un 90 e pico por cento contra a guerra e un 80 e pico por cento que sabe quen foi o que invadiu. Non pensa que Polonia invadiu Alemania, sabe <laughs> que Rusia invadiu Ucrania. Vale, entón, por que non se activa? Porque hai unha desactivación. Claro, e entón podemos pensar, pero en toda a sociedade? Pois non en toda, por que? Porque neste caso, a ver, a sociedade civil ten os seus... Eh, vou explicar de maneira. Ten os seus mecanismos de mobilización, os seus esquemas de mobilización. Entón, se vos dades conta, a esquerda, na que eu me incluyo tamén, temos moita propensión á mobilización tipo manifestación. No, es eso. como nos educaron. Una protesta de la izquierda es salir en manifestación con la pancarta, uh, no, no, no. Vale. A dereita temos os mecanismos de mobilización. Non son estes, porque temos os seus. Ten outros mecanismos de mobilización. Entón, a mí que me gustan as verbenas, <laughs> no? sobre todo se tocan os satélite, Eu cando tocan os satélite vou en verano, <laughs> vou recorro os sitios onde tocan os E Eu este verano, en junio, pude comprobar que iba a unha verbena e ali había un stand da Asociación de Veciños, da Asociación de Montes, da Asociación de Festas, recaudando alimentos para Ucrania. Iba outra e pasaba. Entón, había movilización social, pero non era a, a do noso estilo, porque a do noso estilo a desactivou a esquerda. Pero como a outra non a desactivaron, a outra seguía producíndose. Que quero dicir con eso? Non é que, quero dicir, a veces pasa ao revés, é a dereita que desactiva a mobilización e tal, pero neste caso, o, o que notamos en falta esas concentracións ou manifestacións de protestas é porque os líderes da esquerda, os intelectuales da esquerda, son os, de, os que desactivaron a mobilización. Non lles interesaba. Non lles interesaba. Non porque non estuderan de acordo, iso, a ver, de feito, o PSOE está de acordo coa a posición que ten o PSOE e a da apoio a Ucrania e tal, non, non é dudosa. Pero, bueno, ten outros aliados que ten máis dudas, ten outros aliados que ten máis dudas, e entón ten que xogar e, e non lle interesa a movilización social. Xa unha guerra de intereses. Hombre, claro, Porque vamos pero volvemos ao punto. Todos vivimos cando... Pero entón volvemos ao punto. O que está fallando aquí no modelo democrático noso, non dos outros, que xa non teñen nin modelo democrático no noso, o que está fallando é o contrapoder da sociedade civil. Porque esa que ten que dicir, diga lo que diga, ese lema de eh, gobierne quen goberne, las pensiones se defenden. Ai, son os míos, me da igual. Ai, son os outros, pues tamén me da igual. Porque eu vou a defender isto porque é xusto, non porque goberno os meus gobernan os outros. Porque se deixo de defender o que é xusto, mañan van facer de mí o que queren. y me van a decir, bueno, ahora no toca, ahora cállese porque si no viene la derecha, no toca. Me da igual. Si yo considero que esto es justo, me movilizo. Y ustedes tomen nota y cambien de actitud, que es lo que tienen que hacer. No sé si me respondí o me pongo Sí, sí, sí, sí. Bueno, estamos charlando, intercambiando pareceres. Yo que Parecen un entender que é un pouco simplista eso de botarle toda a culpa izquierda da comunidade. Non, non, eu non botei culpa. Digo que en este caso había interés por desmobilizar. En este caso. Eu tampouco non acordo. Porque a o razonamento de mil da esquerda, os que me incluí, mobilizamos por Palestina. Nai. Mobilizamos por, por, por Siria. Nai. Non é verdad. Como que non? No. Quen se mobilizou? Quen? mobilizamos cando, cando a outra bombardeou 84 días seguidos a, a Serbia nos Balcanes, mobilizamos a guerra. E aí, e aí mataron xente civil, eh? 84, arrasamos a guerra. foi sangrante. Eh, Nai se moveu. Nai. Non é verdade. Ahora, a outra era buena, bueno. No, no, no, no, no, no, no. Eu, no, de vista, non No, pero vamos a ver, non é verdade no seguinte sentido. É dicir, eu pus un exemplo. A maior mobilización global contra a guerra foi na guerra de Irak, Estados Unidos culpable, creo que non hai dudas, na guerra do Golfo anteriormente, Estados Unidos, el padre de Bush culpable, non hai dudas, esas son as dos grandes movilizacións sociais. Ora, ti me dis, Palestina, el Sáhara, non sei que, non sei cuánto, bien, dos cosas. Non é verdad, dicir, oh, hostia, eu sempre que vexo alguén de izquierdas, va con unha Palestina. Non va cunha bandeira israelí, eh? va cunha palestina. A, a, a esquerda ten uns símbolos moi claros, a veces sin moito análisis, pero son claros. Por eso, eso que de non se mobiliza a izquierda a favor de Palestina ou de Siria. Vale, vamos ao caso de Siria. Porque é un caso tamén... Claro, porque o caso de Siria é moi curioso en todo eso. Bueno, segundo, por, eh, por, por eso digo que non é verdad. Cando, cando a guerra dos Balcáns, unha das, tamén unha das primeiras momentos de despertar da conciencia eh, antibelicista. Está aí, tamén estudiado, de cantidad de non, non é verdade. Pero vamos ao caso de Siria. Eh, porque o caso de Siria é moi curioso. Claro, o caso de Siria, este non está heredado da Guerra Fría, este posterior. O, o caso de Siria ten que ver co seguinte. Vou intentar explicarlo. Nos países eh, do Magreb se empezan a, a suceder unhas movilizacións ciudadanas que non eran yihadistas, como decía, cando estaba cando, cando Estados Unidos e la OTAN nos quiso facer olvidar a bipolarización este-oeste, nos meteu co tema das Torres Gemelas, o medo ao yihadismo, o que eres, e máis. Mira, agora se di moitas veces, o tendes escoitado. Eu teño escoitado moitos tertulianos que va a empezar a Terceira Guerra Mundial. Si, si votades a hemeroteca para atrás, cando das Torres Gemelas, decir, os mismos decían, empezou a Terceira Guerra Mundial, es de outro tipo, híbrida e non sei que, es contra o mundo islámico. Ahora ya nadie se acuerda de eso. Pero cando empezou o conflito nos países árabes, por un problema de democratización das sociedades civiles hartas, hartas, empezou en Túnez, logo pasou a, a, a Egipto, logo pasou a, a Libia, logo Como varias en o Yemen, outro dos conflitos derivados deso, en Marruecos, por certo, por certo, claro, se produciron tres reaccións, tres reaccións. Bo, eh, per, permitime. Tres A primeira reacción foi democratizadora. Túnez cagou o régimen, o Egipto cagou o régimen, e un proceso de, de revolucionario, entre comillas, no? que acabou mal ou acabou ben, non vou a prolongar o tempo, pero sí que hubo un proceso revolucionario. Sociedade civil, a Santa Poder, cae na cúpula del poder e tal. É verdad que en Túnez a solución foi civil e en Egipto foi outro golpe de Estado dos propios militares contra a anterior. Pero non, tampouco vamos a ir ao detalle. Pero sí que se produce un primeiro momento revolucionario en eses países, de ruptura co, co regímenes eh, satrapistas que había en esos países. Claro, Marruecos tomou nota Olha, que nós temos unha tendencia a mirar Marrocos con unha cierta sesgo de o que pasaba hai 20 anos. Non, Marrocos tomou nota. Que fixo Marrocos? Desactivar o seu movimento con reformas democráticas mínimas. Mínimas. É dicir, de alguma maneira foi a vía reformista de todo eso. Bueno, tal, eh, empezar a dar libertad de partidos, tal, tal, tal, a posición, ya, reformistas. Pero aí viene el problema. Libia. Claro, en Libia se produce que asesinaban con un tiro na cabeza al presidente, a Gaddafi. E todos os sátrapas que aún quedaban por caer dicen los cojones, ahora me atrinchero aquí, no caigo ni para Dios. Que foi o que pasou en Siria en Yemen. Os, os, os sátrapas agarrados ao poder como sea. Claro, eso que significou? Significou en Siria que inicialmente era unha movilización civil pro-democrática, co infiltramento de sectores islamistas e tal, se convertiu nunha guerra civil que en Dios en que bando está cada un. Pero, ollo, es que en Siria non é precisamente a OTAN outra vez, é eh? Rusia, eh? de feito, ora, o que están levando uh, a contienda das tropas rusas en Ucrania, que o ficharon fai pouco, foi vamos a traer este duro que puso en jaque a Israel e en, en Siria acabou cos islamistas. Decir, en Siria, o responsable dos genocidios tamén estaba aparte del régimen, estuvo Rusia tamén. Entón, ¿eh? non é de todo certo. É, dicir, eu podo pecar un pouco de simplismo e dicir, non, eu non quisen dicir que a izquierda. Primeiro porque a izquierda hai moitas izquierdas. Non o mesmo que pensa o PSOE, non que pensa Yolanda Díaz, o que pensa Podemos. En este caso, hasta hai tres posicións. Eh? porque eh, o, de, o do PSOE é unha posición claramente a favor de Ucrania, o de Yolanda é unha posición a favor de Ucrania pero máis suave, e a de Podemos en algún sector é claramente pro Putin moito que diga a misa. Entón, non hai unha única posición, por tanto, non hai unha única escala. Nin en esto, nin en nada. Pero sí que é verdad que hubo unha desactivación por parte dos líderes, entre outros lunes, porque o mellor tampouco lle interesaba que surgeran visualmente na rúa esas contradiccións. Porque os debates generan contradiccións, claro. Ahora, eu volvo a insistir no de antes, perdonado. Eu creo que o mellor para unha democracia sana e o mellor para a sociedade civil é Ainda que sea neutral, non a la guerra. Nada máis, non? Logo uno pode pensar que es culpa de Ucrania, de la OTAN, de Rusia e tal. Pero solo la movilización social de, de non a guerra, desde o meu punto de vista, é importante por dúas cousas. Primeiro, porque demostra que a sociedade civil está máis viva e é que ten que, que movilizar a democracia, non é os políticos, é a sociedade civil. E segundo, porque na confrontación na rúa civilizada e democrática va a surgir o debate Non fai falta que o invente eu eh, ou estemos aquí siete. Non, non, vai surdir. Na mobilización a xente se vai acabar preguntando cousas. Hostia, por que surgiu esta invasión? E por que tal? E ao principio habrá posicións moi variadas. Pero eu sempre estou convencido que a posición máis xusta se vai imponendo co tempo. Porque no debate público as mentiras teñen as patas cortas. Porque eh, esta guerra vivimos a hostia de mentiras. Eh? Primeiro que non ia invadir y, los que decíamos que iban a invadir, en un artículo en enero en un libre dicen que iban a invadir, me llamaron de todo. Ah, era una mentira, propaganda americana. Después que, su objetivo no era Kiev, entraron por arriba y estuvieron... Bueno, luego cuando perdieron esa batalla, bueno, su objetivo era el Donbass. ¿eh? Fueron no, no hubo matanzas, luego cuando se descubrieron que hubo matanzas, sacó Rusia aquello de, bueno, pues los ucranianos también están haciendo una bomba sucia. Entonces Ucrania dijo, bueno, pues que vengan los inspectores de de la ONU a ver la guerra la bomba sucia, entonces ya desapareció la bomba sucia. Bueno, pero, hubo una cantidad de mentiras diarias, diarias, diarias que se, y seguramente otro bando también, Pero en todo caso, demás debate público las mentiras tenían tantas patas